Grüezi miteinander, mein Name ist Andi Wolf und es freut mich sehr, dass ich Ihnen den Damian Müller vorstelle. Der Damian Müller ist Leiter Verkauf bei der Valora Trade Switzerland, ist im Luzerner Kantonsrat und ist jetzt Ständeratskandidat für die FDP im Kanton Luzern. Damian Müller, seit 14 Jahren sind Sie in der Politik und jetzt wenden Sie Richtung Bern. Warum? Ja, der Kanton Luzern der liegt mir am Herzen. Es ist äh, wichtig, dass wir uns über die Wirtschaftsthemen, Sozialversicherungen, Mobilität und gleichzeitig über die Umwelt äh, stark Gedanken machen. Und das wollte ich anpacken und umsetzen, weil mir der Kanton Luzern am Herzen liegt. Wenn man äh, Ihre Vita anschaut, fällt auf, dass Sie unter anderem Präsident sind von der Dampfschifffreunde. Sie sind Stiftungsrat bei der Prosenektute. Also sehr engagiert. Darf man denn das Engagement auch in Bern finden? erwarten. Ja, absolut. Also, es zeigt gleichzeitig, dass wenn ich äh, Präsident der Dampferfreunde Vierwaldstättersee bin, dass vor allem auch die Tradition, oder, dass wir die Schiffe weiterhin auf dem Vierwaldstättersee haben für das setze ich mich ein. Und auf der anderen Seite mit dem äh, Stiftungsratsmandat von der Pronosenektute Kanton Luzern, wo man sich den Altersfragen tut, äh, stark annehmen, weil doch auch in Zukunft immer wieder die demografische Entwicklung, das heißt, die Leute werden älter, wo zentral wird sein, was im Bundesbern entschieden wird. Und das sind äh, Sachen, die mich faszinieren. Und auf der anderen Seite wollte ich für den Kanton Luzern anpacken. Ich wollte umsetzen für eine unabhängige Schweiz. Wir merken, wie engagiert Sie bei diesen Themen sind. Sie sind auch sehr engagiert im Wahlkampf. Äh, was hat Sie da so treiben lassen? Ja, ich bin jetzt seit, äh, seit dem letzten Oktober äh, der Kandidat von der FDP für das Ständeratsmandat. Also das heisst, ich habe gleichzeitig eine lange Vorlaufzeit gehabt, wo wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben, mit welchen Mitteln und Massnahmen dass wir den Wahlkampf äh, absolvieren. Ich bin mit dem selbstgebauten Dreiradmobil, mit dem sogenannten Müllermobil, äh, jeden Samstag unterwegs, wo man mit den Leuten in Kontakt kommt. Und das ist mir vor allem sehr wichtig, man muss authentisch bleiben. Du musst zu den Leuten gehen, du musst die Bedürfnisse können abholen und das nachher gleichzeitig in die politische Arbeit mit einbeziehen. Und das ist sehr spannend und das bringt vor allem auch die Bewegung in die Politik. Wie sind die Reaktionen? Können Sie da auch effektiv von der Bevölkerung auftragen? über? So unter dem Motto, ich wähle Sie, aber dann erwarte ich das und das. Ja, man wird selbstverständlich sehr herausgefordert an diesen Samstagen, wo man unterwegs ist oder an den sonstigen Anlässen, weil da werden die Fragen in allen Bereichen gestellt. Anliegen vor allem auch zu der Flüchtlings- und Asylthematik, aber auf der anderen Seite auch die zweite Gotthardröhre. Das spürt man in der Bevölkerung, dass das ein Thema ist. Und dort äh, kommt man dann schon das eine und das andere mit über, wo einem äh, weiterhin auch äh, befruchtet, um nachher das in die politische Arbeit mit einzubeziehen. Klingt das sehr spannend und ist eine Herausforderung für Sie. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Energie für den Schlusssport im Wahlkampf, Daniel Müller. Danke Ihnen vielmals fürs Interesse. Ich bin noch bleib. Tron die Wolf.